okulabira eggwanga lino mm. tuli mu kwenyika bwenyisi ate mm. bw'aba ye pulezidenti amakulu ekongo twagenderddeyo ki annyonnyole eggwanga nasindisa amagye ebobi e wine pulezidenti yagasindisa ekongo gagende galwanyisa adf e tumubuuza era adde mu atubuulire nti batutegeeza nti adf e basiraamu lwaki yatugambye nti basiraamu biba adf bobi wine ye pulezidentiabudd tunyonyole mm. ekongo twakimyeyo ki pulezidenti waffe wa, wa omulungi bobi waini yabasindise anti oŋambye nza ŋambye eh, ye pulezidenti omulonde eh, ekongo tukimyeyo ki ku mikutu ogwo njakkiyitana kujegera mm. kubanga ebyamagezi bingi ebirekeddwawo nga tabikonyeeko netuva netubikoonako ngaate ffe aba wansi bobbiwani oboga nti ansinga ekitiibwa ekitiibwa nkimuwadde nange naye ekitiibwa kikulembesa magezi si ndongo nakibategeeza nti yajja kgezesa bivuga eno si mpaka za bivuga ah, byabufuzi bitulimu ebyamagezi yali mu palamenti kwetoolera ku ntebe kuli hmm. agezesa obwa pulezidenti byo byetusooka nabyo kati empisa olizikubira baki bobo tuse mu ntebe nga bakulaba wewanise ku mmeeza eya paalamenti anja tugudde mu mangi mm. lwaki tuli amabanja sebo isexcent president bobi waini mm. eh. <laughs> amabanja tulina mangi ensi ze tulimu waneeno mm. bantukayana batubbye amataka bulijjo purezidenti waffe oliwa eh, wagateeka waneeno magere omulungi atwala kolonal medias uganda ndi ne honorable jakana sulaimani nadduli ah, omwana the sun of luwero eh, gondi oli yatera okikozesa waliwo opresenta wa btfm agamba the sun of nakabululu from luwero naye olunavaano njagala nange ŋendekoko enakabululu from luwero <laughs> ah, mwena abawangalira abawangalira ewaffe ebugerere abawangalira enakifuma abawangalira enaggalama abawangalirawo mu ntooke waliwo kusezibwa ah, n'abasezibwa cu primary school awo wenasomera okuva ku p1 okutuuka ah, mu p7 nenfuna second grade enze ebyange byonna byenafuna sibyekwekerera byonna mbikola ki byonna mbibagamba ah, honarebo twakola show ewedde mm. eya omukulu the teacher mm. fred kajubirumbuye mm. naye waliwo messagi ziringa ttaano oba mukaaga mm. zo zizo si zange mm. esooka abamwita paulisia mm. yagamba nadduli alina amasabo era naddamu n'awandiika oyo yenyini paulisia i have a proof that haji nadduli has a, a, a, a shrine mm. at his place small gods mm. natekako that fool mm. manyi bagamba kyonna ekiri wanoze kisoma nga bwe kiri omulala n'agamba lil ziena george hmm. mwana ekivubuka kino kijja wano kutweragirako hmm. kwefuula mbu nti kirwanirira nkyukakyuka ate kikuba ebituli mu leading opposition hmm. abalala babiri gwejjakana museven is not edible to be called his excellence weberere ate ekirala olwokuba fred yayita taatawo kitaffe nadduli mm. kyekyo lwaki omwagala singa teyamuyita ekyo kitegeeza tewandimwagadde mm. mm. omulala nagamba uh, uh, naye mm, naye kivubuka gwe hmm. olabika mm. okyali wanialemu ani akugambye mbu bobi wine pulezidenti wa ghetto uh, mbu museveni wa nation was he elected by ugandanis and heis not ruling by force so it deserves to be called that asembayo mm. uh, asembayo uno wano uh, naye jakana gwayita pulezidenti wa geto kyagulanyi oba bwaba gwayita pulezidenti wa geto jakana mumba tutu nga bwayita banne kyagulanyi amanyikibwa mu nsi yonna mm. ate omulonde bwaba azaala wa kyagulanyi mm. abayiriddeko omubiri uh, ye ndaba yalemwa okwesimbawo nga pulezidenti wa uganda eyo nugu yemutawanya mm. tutandikira honale tugambye ebigambo bino njagala babisseemu obwongera babitegeere mm. nti oyoayambala ebyambalo okubijja ku mulage okubissa ku mubiri si yateekeddwa okwewaana wazira oyo abyambulwa kubijja ku mubiri gwe okubiwanika ggulu ku mulagi mm. yateekeddwa okwewaana kubanga yanyumya olutalo naye ate abanupu samuhawu samuweya mm. muloota bwebuba tababujega ngaoyo byeyawandiise nina endugu ku mm. pulezidenti wammwe mm. njagala muntegeeze ekisaawe yakitundiraki nanti ye pulezidenti ensonga eriwo ekisaawe yapakyalina bakitwala eh. yatunda kyaki bwe tuba tuvunaana tusooke kukwata bobi wine kutunda kisaawe namba 2 ntamabyayo oba hmm. afaanana atya mu bujega bwe bwokuba omwana omuto mubirowoozo mm. njagala mbuulira eggwanga lino mm. tuli mu kwennyika bwennyisi ate hmm. bw'aba ye pulezidenti amakulu ekongo twagenderddeyo ki annyonnyole eggwanga nasindisa amagye ebobi e wine pulezidenti yagasindisa ekongo gagende galwanyisa adf e tumubuuza era addemu atubuulire nti batutegeeza nti adf e basiraamu lwaki yatugambye nti basiraamu biba adf bobi wine ye presidenttekutabula ah, ah, ki eh. <laughs> aniyesa ebigambo yani oyagala kubidduka ntama byayo sigo ngambye eh, nanti atunyonyole mm. ekongo twakimyeyo ki purezidenti waffe omulungi bobi wainiyabasindise eh, anti oŋambye nza ŋambye ye purezidenti omulonde ekongo e tukimyeyo ki <laughs> atunyonyole amabanja tugudde mu mangi mm. lwaki tuli amabanja sebwoisexcent president bobi wayini mm. eh. <laughs> amabanja tulina mangi ensi ze tulimu waneeno mm. bantukayana batubbye amataka bulijjo purezidenti waffe oliwa eh, wagateeka waneeno magere ebyapa wabiteeka eyo eh, abaserikale batutawanya ku mataka akolakyo tuyamba Mm, nzo ngambye president eh hey, message njagala kuba message nange bwenji somi ah, ah. mm. gwe sikusoma busomi hey. Eh. noli yagamba he who <laughs> hmm? works through an agent mm. works for himself mm. gwabirese nontegeeza kwekira ni bobo ntunulidde bujato tulabo oti okyuse n'okukyuka <laughs> nontunulya kubanga kukasizza nti president muzalawa ah. president hmm. batubba ettaka ssebo lwaki otubba ettaka lyaffe n'otayogera ku nsonga ezo <sighs> tukubanje obaite obujega bw'ebirowoozo mm. n'okuba abaana bato mu buweereza bw'ebyobufuzi mm. muyite pulezidenti mu kapasite kinga ndirooya muyite mu kapasite ate mwagala kutunuuliza nze ti nze mugwagwa wavu mmwe bagwagwa abanuupu abo abamu si bonna mm. mulimu abategeevu era bangi bakuwandikira okwetwakuba makangala mm. nti ndi wanoopu naye tutuuse bukyuso nikyayogerako kituufu titulina kuduma budumi mm. naye abavuddeyo nga balaga nti bali mu relationship ne bobi wayini era bamwagala nnyo nekubeerabya neggwanga lyabwe bamwagala nnyo n'amadiini bagasuula mbalabira ddala nga mukyali bato babirowooza era noli kiyabuuza nti mwabaana ba yerusaalemi babawandikibwako ne babikulwa mwabitegeera mbuuza mmwe abali eyo hmm. mwabaga nti muli bannanoopunyo mwategeera konsitituusyoni yammwe nebyo mwawandiika oba muli bajjeganga muvaayo buvi hmm. kumala gadduma oba mwasasulwa nga ne bobwaini tabamanyi central gavumenti yabawa kwonoona ddala omuntu alina amagezi agategeera bobwaini hmm. pulezidenti waawo gwe nawe kinjandukule oli munamawulire tuwaabawa emisango lwaki batutega bomu ssebo pulezidenti okolaki bomu bakuyisewa bobi wine tunyonyole batuteze bomu amajego ne poliisi yo yatutega bomu bitunyonyoleko mm. bwemuba nga temuli bajega bwe batyo balwana entalo zokuyingira mu byobufuzi <laughs> musanga ataakitte naawe novembe publicalowandikeyo message mm. ngaotegeera batutta ne bomu zibwatu kasebo bobi wine amajagu gatugambireko mm. era nga guboli wa wamanyi nelinya bali ku eryobwa gradiata eh, the ghetto gradiata eh. the dangla from kamocha kasiya bulolo nawe mm. ebyo babisibyo somo bye bikyebe gemanya gemne bamuyita zeta itoze kabwazina yebale kuba ne tayite ennungi mm. nabamuwagira okuba ntitasobodde kuvaayo kubalabula nti ebyo byemuwandiika bituyiwayo ne mu kibiina kyaffe kye tulimu mm. bwe babanoonya abategevu nabayivu mm. n'abantu abalimu ku nsa n'omulamwa abo abajega bwe batu tebeetaaga kuba mu public tebaseekeddwa kubeera mm. machas ne nrm erinayo abajega baayo abawandiika ebyekisiru pulezidenti waffe mm. woligwa wetuligwa muli bajega eggwanga mwalisuula mm. omuntu mwamwerabira atudde mu ggwanga nze sinaawo kibiina kyonna kyenkubira ku mukono ndi monakisiti ntunuulira nsonga zengatta ku kibiina ekyo na mikulo kye gikutunuuliddwa eggwanga okusobola okutereera kyembabuuza bulijjo nti ensinga bwe tufaanagana kiri wase hmm. akasiteeti kamu ak'abantu nga ggwanga lyabannalwanda litufuukidde kijjobi etalina na siteeke wano naye emitwalo giri asatu musanvu gavumenti gyekozesa nga wetugenda ekigambo gavumenti mm. ngaobaliddemu executive judiciary ne parliament fenna abakozi ba gavumenti giri emitwalo asatu musanvu executive personality ne mubuyinza bwayo ali ogwo um. alidde ebya buganda alidde ebya bunyolo alidde ebya busoga alidde ebya wesinairo ne mmadi alidde ebya eastan alidde ebya kigezi ankole toolo mujegera nga tuteeka mu nsonga ezitaliimu makulu tubaga ntudde mu ntuula ezisobola okuzimba eggwanga uganda tussewo n'ebirowoozo ebyawamu owe uganda nga oli muganda leka esente ziva mu musolo gwo gwenyini ze ziba ziddewuwo naawe wekkalamujja esente zibeereze zezivaamu zaabuwo hmm. naawe bunyolo nga bwe wafuna amafuta gwekwata ku pasente gyowe ku kigambo gavumenti ekiyimirirawo ku lweggwanga oba sterese kumi n'essatu omuntu omu yategeera nawakula entalo zitaliimu bobi wine entalo otutwalawa nga pulezidenti sebu awulira mwabali abaga nti pulezidenti omulonde mulonde mm. muki 26 mm. tukibale kisanja kye kyakubiri kubanga kino yakigwe muntegeera mm. eh, kino yafuga taamu eyokubiri bwajja negaana neggwako oyo tadda ebitutwala oba bujega bwabirowooza bujega bwabirowooza mbo ekirina eh, eh, eh, ennugu mm. ekigambo ennugu mukimanyimu kale nugwe yonja kujitwala mm. much as it can even work ngali uwe mm. nuli ya gandu bakuchanga ku mutala guno mm. ngo sengu kya ku mutala oguddako mm. bwe mbanga temuina ku kimunjagala ko nange sijja kubaga na kubera mu bantu bagwagwa vubwe batyo mm. ndi sengu kya ku mutala jakana somani na duli mm. era guli we bwerinya nga gwoge chika federal system e chogera ku bantu ne gwanga mu batudde abali integera bali integera oni bansimba ku mugongo mm. ebigambo ndi bituuse tebigenza kunnemerera onalebo mm. ngomaliza kweyo nyenyini ensonga yeno yogaka meseji esembayo nontandike mm. sho onaagaye mutabani wa nadduli mm. nali mmanyi nti olina amagezi naye bwe natandika okukusoma ennyo negenda okulaba nga you are just come to show off but you are true uh, but you talk trash you pretend that you are on side of opposition yet you just oyagala kuwana taatawo bajega bujega abo tunaga kuwana taatawo eyo wa mutte tulabe wanji asoka te kitawe tumanye nti aya jamu revolution mpulira ya mutto uwe mm. abagenze najja mu struggle mm. ne kitange na mutto balaga nti najja wa bobby wayini era ye president oli mujega oli mujega mpulira kitange olyagambye mu bayibuli mm. sekitiibwa mu nyoko nekitaawo abakusisa ku nsi mm. nenaku zo zioke zeyongere ate amukwagaliddeko waneteeka lulimi oluganda lukugamba mm. akuwera omwana akira nakwagadde kikyuseemu onjagalidde ku kitange nomulabula nti gundi tebakutta kola bw oteeke nga kava wali oyagala mpaane muggwa omujega mubutategeera abaffe nti nebantu mwe munewuunyisa munewunyisanyo najja kweraga hmm. ekyo kyemututte nti kuna bakuyita kweraga bobi wine bwe yali akola kewampozi wagamba ka freedom woko ekyo bakiyita batya mulaba ajegerera ku mikutu ogwo nja kiyita nakujegera hmm. kubanga ebyamagezi bingi ebirekeddwawo nga tabikoonyeeko netuva netubikoonako ngaate ffe aba wansi hmm. bobi wine obaoga nti ansinga ekitiibwa ekitiibwa nkimuwadde nange mpulire naye ekitiibwa kikulembesa magezi si mampaati ga kweraga eno si ndongo nakibategeeza nti yajja gezesa bivuga eno si mpaka za bivuga ah, byabufuzi bitulimu ebyamagezi yali mu palamenti kwetolola ku ntebe kuli hmm. agezesa obwa pulezidenti byo byetusooka nabyo kati empisa olizikubira baki bwoba otuse mu ntebe nga bakulaba wewanise ku mmeeza eya palamenti yagani nti otupimiddwa mu kipimo nga totukana bwekityo obwakabaka obukugiddwako mm. ne bobi wine abamuwagira kiriba kipimo kyennyini kibagenda otulombage nti aa ah, ah, opimiddwa mu kipimo nga totuuka n'obwakabaka obukugiddwako kale nga his excellent president waffe aliwo mm. munnange webali kubeera president mm. yisa ebiragiro poliisi ewummule mu kkuba abantu emiggo asobola tukendereze nekiki bwe tunatuuka mu covid statement ya president yatugamba mm. gwe mmanyi mu hairake mm. january nendi bakomyewo basikomyewo mm. ensingi tadde mm. sebo tugezeserezemu ku kyokwatemu mm. nze kiyinja okutunulako nga nti aa nyongeddeyo <laughs> eh, ebiragiro tujja bitwanja kuli nti eh, bulijjo mupresident nawaba mm. oli bulijjo yi president mm. muli bajega baana bato babyabufuzi bayibuli beyogerako mm. nti amagezi g'omuvubuka gafaanange kubuli empungu mu bbanga it is untraceable omanyi lwaki yatujerega bwati kwewunzika ngaabo boolaba bewunzise ngebinyira mbuye president bwebuba ni pulezidenti mm. kakati mumubanja ekisaawe kidde abaffe amaanyi ago mugataddewa museveni temwali mukonyeeko olwaleero mm. mutugambye nti yo excellence sebo bobi wine mm. tukusabanga bwetwakuwa obululu bwaffe mm. tulongoosezeko emisolo gikendeere ura eyo etuyisa bubi ngaffe abasuubuzi <laughs> tukendereze ku misolo ase ku principles ezokukendeeza ku mafuta agalinnyo entakera wano sente zaffe azitwalawo his excellent president kuba teyatunyonyolerankonti wazigenda kuzimba luguudo oba zitwala magezi nsubira genda kukola state house mpya mm. muje mujegereramu muli mm. bato nnyo muli bato akuti bakwyita kukambuwa gwe ebigambo lulimi lwe lukulema okutegeera eh? oli yakugamba mu bayibuli ekipimo kyopimira muno mm. nabo mubali kupimira mukipimo mwajjidde mutulina okuweyingira minzaani azafaanana atya ebyo si bigambo byange mm. nina ennugu kiga ekyo kyeyagaliza mbu kiringa ngaekyajja mu struggle mm. ate kiringa kyogera nabagambako nti ndiwa opposition ah, nali nkyogeddeko mu vidiyo ezo mubujega bwammwe mundage nti ndiwa opposition i become an opposition mu nsonga zebyo principe zimizawo muntu neggwanga eyo siteeke mwendi si siteeke ndikuopposition ndindiwa noop mm. oyo gasiya bulolo eyo sijengwa siri wa opposition nti ndi wa dp siri wa opposition nti ndi nyowa nrm nakibategeeza ye principal numbe musanvu dressing all the errors committed basity gym ninakudumbira awo nakubategeeza mm. buli nsobi weeri tugitereeza tutya bwe muba mwewunsi nti ekkubo lyerino ebyafayo sayiga byakuumira waka mm. kyekita bannabyabufuzi ab'enjawulo tugezese ensi erina abagenda ogisikira ne bobon kyekyamuleeta mwe muita gradiate nze gwenga nti president of the ghetto kigambo kiche president yateka one kachika kamwa wabiro oyo naga his excellency abero mu mugwanga mm. ne bamutegeza no njagala otegere bigambo bino his excellency olibwa aba president wa ghetto mm. gwe president of the republic of uganda ne ghetto zitwalira mu echo tukireke tatayi bayina yo musango ogwo jeguli jeguli mm. kakati bwe banga lya ghetto nze kinakuwa tazo na title zize dwachaze hmm. mm. gane sawa zino title ze president of the ghetto giyava mm. noli yaganti wangu naleste mwenyoma omulokoza agenda kuva mumwe oba yava mu ghetto ne kristo yavawa mu areas ezimweza akatanti yavambya amagezi naye bwabachali na ku migongo gye bizogeranga ebyo mm. nga bya bivayo kuva mu bantu mbuye yagaliza tulwana struggle mm. nze sibanga ko wa struggle ya mwe ya chana kito ensi yeswako gye njogerako njogera ku ggwanga n'omuntu alituddemu tutambula tutemu hamone tugattira awamu ensi ekula etya ndi mona kikakkiriza mu nkola ya federal system kitegeere ekitali mu kitabo ekyo waliwo ekijega ekirala ekyokubiri ekyagambye mu bobi wine yayimba oluyimba yayogera ku federa oli mujega wano enyimba ze zikola ekyo bayibuli ekugambye mm. nti kavuna endagaano esibwako emikono ewemala emyaka ebikumi ebi bina esigala nnamu endagaano zaffe zenyimba za bibi wine ah. eh mbwayimba ku federal ate kimuweso obuyinza nga yimanifesto etegekwa mu mateeka teri mu kigambo federal onyumyako byeyanyumyako mu mboozi mbumuleka asooka atuuke ebyajja bitereeza oli mugwago wavu nnyo bayibuli ekugaa nti si buli mwoyo gwonna gujja gyoli nti nva wakatonda malanga kugukema omalanga kukolaki kugukema bobi wine tukukemera wano byoyimba mu nyimba byotegeeza eno nekisigala mu nyimba manifesto nekitayingirayo sebo president webale tuyiwayo of the Republic of Uganda hmm. mu mm. kibiina kya Nuupu naye wabweru w'ekibiina kya Nuupu mm. okyali pulezidenti wa ghetto tonnaba kuba na buyinza bw'oba obulina tubuuza ekisaayi watonda kyaki lwaki twewola kyotanaba tunnyonnyole mm. eh. <laughs> mwagala kwewunzika ate mm. muveewo nammwe sitwago tebazitwala nakwe batyo sitwago zinoonya bategevu na bayivu nabamanyi mpulira onalipo e. mm. mutwa gwo mm. zinoonya ddalaki kuva edda kuwa wansi mpaka asembayo mm. neyagaliza mu kitabani mm. kya hmm. naddula ekyo kiraka nti kibadde kirwana ku sitwago nkibaddiramu siba nkuwa sitwago ya opposition hmm. nze gambye opposition yeyange ebesinga ku principles gwanga n'abantu abalituulamu eyo siteeke ya opposition gyendimu hmm. bwe banupu ajye gyetulazange waliwo okukosebwa okusinza mu ggwanga lyange nga bwe ndi omuganda nina okuyimirirawo bwabajjanga wa nupu nga ndi musajja musiramu nga nti constitution iyo eddiini egyonoona eno mwenva nina hmm. okunywa by principle naye sikunvuga buvuzi mbutusimuli struggle ani yagibatume eyo eh. bagana uganda begatidde wamu hmm. struggle yonna weeri yoyo yoyo mugitulage nabava mu nsiko benyininyini mbadde mbakuba ensonga yemu mm. tulya twalwana twakoya ebyasima twalwana mm. e, naffe tukoya ebisima ebyasitwago nze temubinsibaamu eyo sitwago yamu gyemwogerako ekyana ekito sigiriimu ndi principled by according mm. kwebyo byenzikiririzaamu mm. nebyokuntegeeza mbu osima kiringa ngaekirimu sipitangako era setaga mumpite munonyeyo ku balala bemwetaaga bali mu sitekezo ezimu hmm. abatayawula kigambo his excellent the president of republic of uganda as a moment wekiri ne president of the ghetto Hey, eh, tuzimusabe sente aziseseme tazinaho naliba bweba ye president mm. nga muwandikebe ku mesagi mbwe simanyi ekyo kyeyagaliza mm. kale nja kweyagaliza 2 26 ndabe we nalaga abalinonda balisinzira ku ebyo mm. bibanda bamu mm. era nakibategeeza nti sigenda kukyuka nti ngenda kuba wakawabyo nve gyendi kubanga omuyeye gwazze no mm. tetugenda n'ekyo bw'oba mwekakasa nti ngaoluyegamba nti omulangira mu nnyango mm. agwekoonako gwekolaki gwokya mbategeeza lunyenga kitange bweyategeeza owekitiibwa ndawula mm. chairman mm. lc5 mm. bwe yali mu paaka awo namuga nti abalangira mu nnyango owekitiibwa nadduli namuga nti ye ddala abalangira muki mu nnyango nadduli ndi luyiira Olira lumanya omunyango. Ah. Eh. Nange nkibategeeza. Jakana Somani naddu. Mm. Ndi luyira. Nze tongwira ko zole. Mm. Mm. -mm. Iyo si bya bufuzi. Bwe bali gebyo bufuzi bajja kudda mu ntebe tegereke gwanga litambula litya abantu bateesa ki mm. tutekeddwa tunulya direction ki bwe twawangula tugenda kukyusa mu kye kya tulumya ebyo mutekeddwa tunulamu odumira ku bya TV YouTube yekulonda mm. YouTube yebalonda mwe magezi agensibo olishi yabuuza mazima ddala mujja gyendi kulabya ebinfaamu oba mujja gyendi kulwokuba mujja muli emigaati ne mukkuta nammwe abali ku opposition ya struggle ya opposition ya bobi wine mm. n'abali mu dp mm. mwegatta ku bibiina ebyo olweggwanga lyammwe oba mwegatta ku bibiina ebyo olw'omulyo kirabika olw'omulyo mm. oyo si yajja kana nadu nzeno sikimangayo mmere omwoyo gwa ggwanga n'abantu abali tuddemu mm. kyekinsiba mu byobufuzi ate atagenda kuvaamu nkibaddiramu ndi wa byabufuzi mm.